معناتها ال password تبعك فيه بسهوله ينخرق ال password أو ما يعرف بكلمة السر هو شيء أساسي لحماية معلوماتنا الشخصية إن كان على الإنترنت أو على كمبيوترنا الخاص بس هل كلمة السر يلي عم نستعملها آمنة كفاية تما يقدروا الزعبرجية يخرقوها؟ خلينا أول شي نخبركن شو القصص يلي ما لازم تستعملوها أولاً مش لازم كلمة السر تكون هي ذاتها ال username أو اسم المستخدم مثلا إذا ال username تبعكم كان اسمه جاجل 007 ما لازم يكون ال password كمان جاجل 007 ثانيا مش لازم يكون ال password تبعكم بيتطابق مع اسمكم، رقم تليفونكم، تاريخ ميلادكم أو أي معلومات شخصية عنكم. هاكر محترف في بسهولة يحصل على هالمعلومات. ثالثا ما تستعملوا كلمات موجودة بال dictionnaire لأنه الهاكرز عندهم أدوات وبرامج بتخولهم يجربوا كل الكلمات الموجودة بال dictionnaire بظرف دقايق لكن السر هو أنه نخلق كلمة سر هينة تنذكر وصعبة تنخرق أكيد هلأ عم تفكروا كيف بتكون تلاقوا هالكلمة؟ خلينا خليني أخبركم ال password المثالي لازم يكون فيه كل أنواع الأحرف والرموز يعني أحرف ماجوسكول مينوسكول أرقام ورموز ثانية مثل نجمة مربع نقط إلى آخره نقوا جملة من غنية بتحبوها كتير ومش معقول تنسوها أنا مثلا بحب غنية Yesterday Oh my troubles seem so far away merci merci خلينا نكمل تاخدوا أول حرف من كل كلمة وبحالة بيطلعوا Y A M T S S F A وهلا فيكم تبدلوا كم حرف برقم بيشبهوه يعني حرف ال I e فيكم تبدلوه برقم 1 حرف ال O فيكم تبدلوه برقم 0 حرف ال S فيكم تبدلوه برقم 5 يعني بحالتي إذا بده تاني اس بال5 بصير ال password تبعي YAMT S5FA وأخيرا في ابدل حرف الأ برمز ال at وقرر إنه أول حرف حطه دايما مجوز بحالتي بصير Y majuscule at mt s5fa وهيك فيكم تعملوا password قوي بس اخر نصيحة لإلكن ما تستعملوا ذات ال password على كل المواقع تبعكم و please بما انه صرتوا عارفين ال password تبعي في حدا يعمل لي check فيسبوك؟